Saluto a tutti, e ne vuol dire Dio, che ho mi e mia fratello iras sa la loca rivero, ne tiu rivero che un vi vidis in la ai filmetoi, sed alla grandega, giganta rivero, um, che estes ion pli mal for, um, mi pensas che gi estes eble du kilometro in for, do ni promenos tien, um, cae poste ni simple trovos interesaggio in por filmi, um, cae do, ni nun estes pretai. Do lau mia frato, tiu esses la auto kiu kutime venas en la mezo de la nocto por el controli kultivi sian kanabon. Mi pensas ke poste ni iros tien por gen. Ien ki okazas kiam vi drinkas kai veturigas, ne faru tion, au vi estos kiel li. <laughs> Do ni iam promenes eble ek vincent metroin, tie esses la supero de la monto, kai poste vi povos vidi la tutan valon. Fek, mi tre shatus logi citi e sed lau mia edzino, Tasmanio es es tro mal Do lau mia frato citi u vapore shippo ne plu es es usata, simple sidas citi e, kai li credes ke eble es ton oni shangios gin al restauratio, um, tio ofte a casas in Australio shippo i farigios um, restauratio do es preble, char loco vere beson monon do nun ni en iras la shipon. Mi pensas ke ni ne raitas fari tion, sed ni provos. Faru gin! <laughs> Oh, fek. <clears throat> Lau mia frato ofte venas ci tien pirata shipo, kiun vi povas um, dum ilum de tempo, se vi havas suficie da mono. Um, Bedaudinde, hodiau gine esas ci tie do tiu tero aspectas quasi al giestas la alia flanco de la rivero sed facte giestas granda longa insulo vi ne povs vidi la alian flancon de la rivero kai tiu insulo havas interesan nomon la nomo de tiu insulo estas serpenta insulo kai gi havas tiu nomon pro la fakto ke la oceana ibidoi ofte venas chi tien kai demeta si ein ovo in tie kai pro tio multege da serpentoi lojas tie por formangi la ovo in do mi alte recomendas ke vi iru tien, ĉu ne? Estus bella loco por dormi. Pola vinja venka. <laughs> yeah. Tre bela. Helpu min, Joe! Helpu min! No, no! Oh. Do mi kaj mia frato nun iras hejmen, ni grimpas monton, Do kiel vi povas vidi, ni iu mete ŝvitas. Ni ĵus hazarde trovis rudomon en la mezo del la arbaro kaj nun ni volas kontroli ĝin. <laughs> Rigardu ĉi tiun aŭton, ŝajnas iu ne ŝatis ĝin. Fek! Fakte, spektas bone! Oh, ĉu vi soifas? Do, do, do! Kako stalo ĉi ne? Ah, ah! Kion vi trovis? Oh, fek, vi just trovis kanabon! Das ist das Teleroi Chitie. Tomaten Sauzon. Tschu ist das Brenner? Nee. Äh. Hey, Evelyn Chitie funktioniert. Nee. Nee, nee funktioniert. Scheint es, dass jam Chion. Fecal mi, ni vede trovis la canabon. <laughs> Frato, ni nun devas vo iri. To, se vi shatis citi un filmeton, shatu gin disco nigu gin abonu mi se vi anca na ne abonis, ca mi vidos vin baldau en la veronta filmo. Ca se vi ne esos tie, mi trovos vin, ca mi fumos vin. ni <laughs> nun devas vo iri.